Hello guys, welcome to The Fit Guy where we work out at home. आज हम बात करेंगे हमारी मैजिक ड्रिंक के बारे में जो कि हमको वेट लॉस करने में मदद करेगी और वो ड्रिंक है honey lemon water yes guys आपने सुना बहुत बार होगा हनी लेमन वाटर हर कोई पीता है पर आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इसके ऐसे रिजल्ट्स हैं but trust me honey lemon water works इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं बिसाइड्स वेट लॉस की बहुत सारी चीज़ें और भी करने में मदद करती है जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे स्किन क्लियर करने में स्किन में ग्लो लाने में मदद करती है ठीक है इससे हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है थर्ड पॉइंट को वेट लॉस करने में मदद करता है वेट लॉस में भी दो तरीके से मदद करता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फूड क्रेविंग्स जो रहती हैं चीट मील करने की या जंक फूड खाने की ये उसे सप्रेस करता है या दबा देता है ठीक है सेकेंड ऑफ ऑल ये हमारा मेटाबॉलिक रेट जो रहता है उसको बढ़ा देता है इससे ये होता है कि आपकी जो कैलरी बर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है यानी कि आपकी कैलरीज कंजम्पशन जो रहेगा वो बढ़ जाएगा जिससे आप अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट रहेगा वो कटने लगेगा फोर्थ हो गया डाइजेशन में मदद करता है जिससे कि हमारा बाउल मूवमेंट जो रहेगा वो एकदम प्रॉपर रहेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे जो भी हम खाना खाएंगे उसमें से फिफ्थ हो गया हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसे स्ट्रॉन्ग करता है इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने से आपके बीमार होने की चांसेस कम हो जाते हैं आपकी जो बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है आपके वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो भी इम्प्रूव होता है इससे आप हमेशा हेल्दी रहते हैं सिक्स पॉइंट हीलिंग प्रमोट करता है आपकी बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है उसे ये बढ़ा देगा seven point to add on to it हमारी जो ब्रेथ है वो हमेशा फ्रेश रहती है just because of this it can last longer दांतों और मसूड़ों की जो सड़न है ये उसको कम करता है अब जो भी लोग सोच रहे हैं कि इसमें हनी लेमन में क्या प्रपोर्शन किस चीज़ का रखना है उन लोगों के लिए आई हैव दिस वीडियो सबसे पहले हम पानी लेंगे एक कप में पानी भर लें और उसे फिर तपेली में डाल दें या किसी बर्तन में डाल दें फिर हम थोड़ा सा शहद लेंगे शहद ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे एकदम लिमिटेड क्वान्टिटी में हल्का सा टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेंगे फिर उसमें हम पानी डाल देंगे जो कि हमने अभी उबाला है साथ में हमारे पास एक नींबू स्लाइस होगा जिसको हम या पूरी तरीके से निचोड़ देंगे उसके अंदर फिर उसके बाद हम उसे अच्छे से मिला लेंगे and voila the magic ring is ready one important tip आप ये पी के ये ना सोचें कि आप एकदम से इससे पतले हो सकते हैं ये बस उस पूरे प्रोसेस का एक चीज़ है जो कि आपके पतले होने को बूस्ट करेगी या उस प्रोसेस को जल्दी करने की कोशिश करेगी so this is just one of the things आपको इसके साथ साथ आपका वर्कआउट रूटीन लाइफस्टाइल डाइट ये सारी चीज़ें भी मेंटेन करनी पड़ेंगी just to get the proper results जो आपको चाहिए